У веселой радуги семь цветов огней Яркая улыбка, тысяча друзей Синий, фиолетовый, зеленый, голубой Красный, оранжевый, желто-золотой Красный цвет! белого света. О! Божья коровка красного цвета. мячик красного цвета. О! Самолет красного цвета. веселая радуга. Ха! Оранжевый цвет! апельсин оранжевого цвета. О! Рыбка оранжевого цвета. О! Кубик оранжевого цвета. кораблик оранжевого цвета. Конец. веселая радуга. Желтый цвет. О! Банан желтого цвета. цыпленок желтого цвета. О! Солнышко желтого цвета. Воздушный шар желтого цвета. Конец. зеленый цвет О! Огурец зеленого цвета О! Лягушка зеленого цвета. О! Юла зеленого цвета. О! паровозик зеленого цвета. Конец. У веселой радуги семь цветов огней. Ярко голубой цвет. О! Цветок Василек голубого цвета. Попугайчик голубого цвета. Фу! Погремушка голубого цвета. Машинка голубого цвета. А, ну желто-золотой. Синий цвет. Это подводная лодка. Подводная лодка синего цвета. синего цвета. О! Ну. Медуза синего цвета. И море синего цвета. ловец. У веселой радуги семь цветов огней, яркая улыбка, тысяча друзей, синий, фиолетовый, зеленый, голубой, красный, радуга. фиолетовый цвет. О! Виноград фиолетового цвета. О! Кепка фиолетового цвета. бабочка фиолетового цвета. О! Велосипед фиолетового конец мультсериала «Веселая радуга».